嗰日班主任叫咗嘉明去揾佢。系啊，啱啦！你咧係咪诶有自己玩開啲拍片比賽或者拍片嗰啲嘢噶？係啊，我哋拍片都有啲研究嘅。嗯，咁啱啦！我呢度咧都有個影片創作比賽啊，喂，係睇下有冇興趣參加？ 出去先講啦！我參加個拍片比賽，你意做女主角啊？女主角啊？系啊。嗯，我考慮下先啦。我應承咗嘉明做個女主角，而家仲爭個男主角。你大陸仔每件事好勁啦！ 可能嘉明想帮呢个好勇斗狠、人称大佬嘅新移民同学，所以佢揾咗佢做男主角。你唔好嬲啦，呢个世界上仲有啲咁嘅人噶嘛，你唔谓为呢啲咁嘅小事嬲噶，慢慢适应啦。我诉你，见人就是欠揍。唉，都系唔好讲住啦。诶，我想参加拍片比赛。 依家仲争个男主角，嗯一唔一齐啊？电影比赛，Action！估唔到大佬做戏咁认真，唉，我真系唔系好掂啊！搞错啊！你得唔得认真啲啫？你睇人哋拍得几好，你喺度笑，你知影到条片好差啊？喂，你去边啊？ 由天光拍到天黑，依家话走就走，咁算点啊？没事，这回的拍片比赛真不错，还能认识这么多朋友。今日大佬帮我手紧戏剧组嘅台柱沈可儿，睇佢可唔可以做我哋嘅女主角。诶，有冇话剧团嘅沈可儿咧？系啊。嗯，诶，咁就啱啦，因为，因为我们都看过你的演出，觉得你演技挺不错的。 <laughs> 多谢。啊。 要不然你们来参加我电影比赛吧，挺好玩的。我邀请你做女主角，怎么样？嗯，好啊。Yes，就要女主角嘛。喂，你好。喂。我好唔开心啊！今日我揾咗大佬出嚟倾偈。 琴日你同嘉明去做紧可以啊？试过几餐那个呗。嗯。唔知系咪我做得差咧？好似佢想换咗我咁。唔是。妈，我真系做得咁差咩？没关系，有我在。大佬叫我睇佢哋拍片，头嗰几次我都冇去到，最后嗰次我去咗。 见佢哋拍得咁开心，我真系好嬲，我好想激佢啊！哎，你怎么在这儿呢？总算找着你了。你知道嘉明他获奖了吗？那你去他的颁奖仪式吧。冇啦，都唔知讲咩好。先去吧，总得把话说清楚吧。 长都好似仲咁 s a d 嘅，因为晓彤回咯。妈，你冇叫佢嚟咩？有啊，但系唔知佢喺边啊。咦，晓彤你嚟啦？佢同我讲咗你攞奖，恭喜晒喎。今天去买喝礼去吧。